把音乐忘关了。他应该是在死角。哎，我知道他在死角，我还往，我还我还往那边跑，我也是醉了。 这是找对手。 好河呀！哎呀，不要拉倒。 上包，秒救了吗？秒救了。机器人真的就是一旦受伤了，没撞成，你就你就秒救了。你找个人摸一下，直去救不好吗？拖一下节奏呀。 这电机肯定是跟不上的，三个减速，一个小减速，又又得拼。 还好扛到刀了，然后下面现要机械师拖三台电机，怎么可能的事？他拖不住的。你看这这就是前锋秒救的后果。他刚才我就在人皇，他刚才直接来人皇找我，我有一折，三级加速把他摸好再去救，肯定过不了半。蜘蛛的手下好救的很，你看又白给了。 机被收了，调香师又得救，我还修不了机子。这边一万个丝，他现在一屁股一点都不好打。 我的妈耶！真是遭遗产机了！哎呦呦呦呦呦呦！ 啊，上平局了。 只要他运气好，他手手气稍微欧一点，你别老抽这个什么厕纸、手电筒、L V 包包，就够了。再见了，老头。 直接进，进，进鬼屋嘛，吃一刀坐车。你这还要卖一个娃娃，你他妈又要吃一刀，他有技能，白给一个娃娃，除非你这波跳窗不吃刀。 交技能，不知道带的什么。 今天没交，那就跟一手。今天没交，可能可能闪现了。应该闪现了，他刚才刚才想偏。 你滑过去啊！你滑过去，你就不死了呀！哟！ 看到他金光一亮，我就知道事情不对劲。你还想换呢？ 肯定你娃娃不是这么玩的呀！ 不让他换，黑妹靠你了！哎，我先走了。我要在这卡一下。 不着急，我怕他飞，我怕他换底牌。好吧，告辞，告辞，告辞，错了，我忘记他有 F 了。你有球吗，兄弟？兄弟，说出来你可能不信，我键位反了，往他脸上蹭了一下。 快点，快点， <laughs> 快快点，快点，快点！总觉得木马爬到门，我觉得，我觉得可以。快点，末班车！跑快一点，兄弟，爬行是我天下第一！ 别飞啊！别飞啊！你给我个机会，给我个机会，给我个机会，机会，机会！你慢一点，慢点飞，慢点飞，慢点飞！哎，就很爽。 守一下二楼。 带点那个。哎哎哎哎哎！哎你这个盖板子，帮你下板子还不乐意了你？ 你看这个蜘蛛迟迟迟迟不交闪现，怕不是这背后一定是金身，金身，这肯定金身。 三成狮了，这是。取消操刀，nice。 好像他机子压好了。啊！不撞了，不撞了。我怕他近身。 在他屁股后面瞧一瞧。 他居然没钱！哎，调香师不点爬行加速，没办法，爬的那么慢。三跑的，你看我说什么来着？这这这这这个蜘蛛带个金身，然后他发现这个前锋不撞人，金身白给。